Hello friends welcome to my YouTube channel tech house दोस्तों आज मैं आपको व्हाट्सएप की बहुत ही जबरदस्त हिडेन फीचर के बारे में बताने वाला हूं जिसकी जानकारी आपको शायद नहीं होगी तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको बताता हूं कि ये हिडेन फीचर क्या है जैसा कि दोस्तों आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में सुना होगा या नहीं टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या है आज मैं आपको बताऊंगा की टू स्टेप वेरिफिकेशन के द्वारा अपने व्हाट्सएप को कैसे सिक्योर करते हैं सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ओपेन करना होगा ओपेन ओपन करने के बाद आपको सबसे टॉप के राइट साइड कॉर्नर पे क्लिक करना होगा इसके बाद आपको सेटिंग पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको अकाउंट सेटिंग दिखेगा उस पर क्लिक करें क्लिक करते ही आपको बहुत सारे ऑप्शन देखेंगे बस आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है इसके बाद आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखेगा बस आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करना होगा इनेबल करते ही आपको सिक्स डिजिट का पासवर्ड क्रिएट करना होगा इसके बाद आपको पासवर्ड कंफर्म करना है कन्फर्म करते ही आपको दूसरा ऑप्शन दिखेगा इसमें आपको अपना ईमेल डालना है ईमेल डालने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है फिर आपको अपना ईमेल कंफर्म करना होगा इसके बाद आप इसे सेव कर दें अब आपका व्हाट्सएप सिक्योर हो चुका है इसके बाद आपका व्हाट्सएप आपके अलावा कोई नहीं खोल सकेगा यदि कोई अन्य व्यक्ति आपका व्हाट्सएप खोलने की कोशिश करेगा तो उन्हें टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड डालना होगा हेलो फ्रेंड्स